तो अल्ट के साथ पी शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी जो मैंने पहले बताया है आपको एक बार एंटर प्रेस करेंगे यहां पर प्रीव्यू देखना है अब आई प्रेस कर दीजिए ये बात पहले हो चुकी है लेकिन अब इसको जूम करना है हम यहां पर जाकर के जूम नहीं करना चाहते माउस से क्लिक करके तो आपको अल्ट के साथ केवल जेड प्रेस करना है क्या प्रेस करना है अल्ट और जेड जैसे ही आप अल्ट जेड प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जूम हो जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूं यहां से बाहर बाहर आते हैं अब देखिए यहां पर प्रेस करना है आपको अल्ट के साथ जेड देखिए ये जूम हो गया तो इजीली आप जूम कर सकते हैं अल्ट जेड का प्रयोग करके आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video